Oh, la dinguerie cette semaine, on est à Avoria. On a notre pote euh, Vlado qui fait des plans FPV qui nous a proposé de participer à ces tournages. Du coup, on est là pour une semaine dans la neige. La neige, c'est pas trop notre environnement naturel, mais je pense que ça va être marrant de faire des gros sauts, tout ça. Ça va nous sortir un petit peu de notre zone de confort et je pense qu'on va bien s'amuser. Bon bah du coup, voilà le terrain de jeu. Ça va être trop stylé, on va trouver plein de trucs. Bon là on a eu une petite idée juste en sortant de la l'appart. On a vu qu'il euh, avait neigé de ouf cette nuit et du coup on s'est dit qu'on pourrait sauter du balcon ici jusque là. L'idée ce serait peut-être de lancer euh, quelques accros, genre de out, full in back, on va voir si ça va le faire. Là on est en train de faire un, un bon gros tas, histoire que l'atterrissage soit bien mou. Mais vu comment il a neigé cette nuit ça va être parfait je pense. Alors là, là ça commence à ressembler à quelque chose là. On a toujours rêvé de faire un saut comme ça d'un balcon. Et il a neigé il y a un mois en Bretagne, mais c'était un peu ridicule. <laughs> Alors que là, ça va être génial. Hein Tu vas le faire Oh putain, je savais pas que c'était là Tu m'as dit ça va là Ça va, c'est pas trop froid là avec tes chaussons Non, ça va. <laughs> Attention <laughs> Bon, du coup, là, ça part de layout. On a nettoyé un peu la rambarde pour partir et on va mettre une petite serviette pour euh, faire en sorte qu'elle accroche bien. C'est parce ça Ouais, c'est bon, ça le fait avec fait. 3, 2, 1. Oui oh il est tellement profond. C'est de la neige partout. Là, Louis, c'est fait un petit setup pour un stand gainer. Allez, gros. Moi, du coup, euh, je vais tester Fouline. Enfin, je vais tester, je vais envoyer Fouline, c'est sûr. faire un plan FPV dans l'appart. Genre euh, Vlad il va venir du lot là-bas et hop il va traverser tout l'appart, sortir là et moi je vais le suivre et je vais euh, hop je vais drop du balcon euh, juste juste devant lui. Let's go. Donne-moi la télé. <laughs> Alors que non Vico il doit tenir le hublot. <laughs> Mais tous les rôles sont importants. <laughs> Là la nouveauté c'est que le drone il est tellement petit que la GoPro complète c'est genre trop lourd. Du coup, Vladou, il a complètement démonté sa GoPro pour remettre genre juste les circuits imprimés. Je vais dans ma cachette. C'est un peu le monde de Narnia ici. À part je crois qu'on a le plan. On a réussi à se coordonner avec tout le monde là, c'est trop stylé. Bon bah let's go, on enchaîne. On a repéré un autre spot où il y a une grande cage d'escalier qui, monte. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment pas mal de neige. Ouah, ça peut pas fort là on va checker le départ du saut, on va voir si ça peut se faire. C'est trop bien en vrai. Oh, bah en vrai c'est quand même haut. Hein. Je sais pas trop quoi en penser là. Il y a quoi 7 mètres. Ouais là ça tombe du cliff là. C'est fou celui-là non. Bah moi j'y vais dire direct. Celui-là là, On dit quoi Ouais ça part. Allez. 3, 2, 1. Et eh, ça part de plus loin Y'a rien, non Mais si, mais moi j'ai rien senti Mais mec, t'étais à combien de mètres là 8 mètres, 9 mètres Je sais même pas, j'arrive même pas à dire <laughs> C'est énorme Moi, tu viens de faire le saut et au final, euh, ça passe crème Du coup, il est en train de se poser la question s'il va faire le, le saut bah, au max quoi Vraiment, c'est hyper haut 1, 2, 3, 4 4 étages, Du coup on refait un tas et ça repart oh, Ils font ça tellement bien Ouais, il y a peut-être 10-11 euh, mètres en vrai, ça peut le faire. Et là, de toute façon, on ne peut pas aller plus haut. C'est le dernier étage. Let's go. 3, 2, 1, go <laughs> Oh la dinguerie <laughs> C'est trop stylé Mais par contre je te voyais même plus à la fin <laughs> Oh, oh mec C'est Photoshop mec Oh mec Ce gars qui pop On va essayer d'installer un petit rope swing un peu mieux que celui qu'on vient d'installer parce qu'il était pas ouf. ça marche pas. L'idée, c'est de partir de ce télésiège ici, d'accrocher la corde ici et d'atterrir quasiment où il y a flot. Ça, ça tient, ça tombera jamais. Yes. Bon, on est quand même en train d'installer un rope swing euh, sur, <laughs> sur un télésiège. Et là, euh, il y a des pisteurs qui sont arrivés, du coup, on, essaie de pas faire trop de bruit pour pas se faire euh, niquer. Ok, 3, 2, 1. Mais oui Ok. Avec tout de suite cette corde là, s'il vous plaît. Arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Là, vous êtes sur des. Euh, sur montée mécanique, c'est privé quoi. Ok, ok, désolé, on s'en va. Bon, hier, on s'est fait virer de notre euh, spot de rope swing. On va réessayer d'en installer un ici avec euh, le télésiège pareil. C'est dans une grosse descente de neige. Par contre, euh, pour y aller, il va falloir faire un gros gibon en montant. Il y a Louis qui est en train de faire le, singe là-haut, ça a l'air d'être ultra fatigant. Je crois que je vais pas y arriver. Oh non Oh non putain Oh non, je t'ai lâché Léo Ouais vas-y lâche Oh merde <laughs> C'est trop dur. C'est trop dur, hein Avec lui, euh, c'était trop chaud là pour monter. Ouais. Entre les gants, le froid, euh, le gros câble et tout. Ah putain, faut que je me repose les bras. Ouais, moi aussi, en vrai, j'ai tétanisé. Hein. Ouais. Non, du coup, là, avec lui, euh, en montant, c'était un peu chaud. Ça tirait tellement sur les bras, du coup, là, on va le faire en descendant. Normalement, ça devrait passer, mais on va voir ça. Bon, après, c'est de la neige, mais c'est quand même un peu flippant parce que je pense qu'on est à genre 10-12 mètres de haut. Du coup, ça, fait, ça donne pas trop envie de tomber quand même. Voilà. Yes, ça l'a fait. On vient de plus là-haut là. yes. faire tout. Oui Yes Bon là c'est le dernier jour et euh, avec Léo on a envie de lancer des, petits tricks du balcon encore. Moi je vais envoyer triple back. Et moi je pense que je vais faire double gainer. Du coup euh, bon euh, un petit stress mais vu le tas de neige qu'il y a je pense que ça va être crème. Ouais ça va être une dinguerie. Let's go Vas-y bah go bien. Ok. Ok. Allez. Ça juste un peu par endroit des fois. Ok. Oh, oh, oh, yes Oh là là, c'est une dinguerie là, du coup, je viens de faire triple back. La sensation, elle est ouf en vrai. Genre, euh, je comprenais rien, ça tournait tellement vite. Du coup là oui il va se coller au double gainer maintenant En vrai je le sens plutôt bien Après avoir vu Léo faire un triple bac là euh, <laughs> Franchement c'est bon Ouais en vrai t'inquiète euh, le tas il est genre vraiment parfait 3, 2, 1, allez go Yes Oui <laughs> Oh yes Oh yes Oh t'es trop chaud Ah bah ouais je m'attendais pas à ça <laughs> Vas-y bonne vacances les gars Bonnes vacances <laughs> Aujourd'hui, on a repéré un saut du haut d'un toit. On va essayer de voir si c'est faisable parce que ça fait 4 étages donc il va falloir faire un, bon gros tas de neige en bas pour arriver euh, safe. Let's go. Vous voulez, enfin, est-ce que vous voulez faire euh, le saut avant nous pour voir si. Non, Moi, je vais juste le voir. Ok. Bah, le temps que je m'échauffe, je vous laisse passer devant. Pierre, feu, ciseau, au pire, celui qui perd euh, le fait, non, ça va. Ouais. tu vas vraiment le Ouais, je pense que je vais m'y coller, si on fait un. Hein luge, tu sautes comment Non, non, euh, euh À, pied. ouais. On fait du parcours, nous, on est une team de parcours. Ben ouais, bah on va faire un tas et ça va partir. Ça y est, c'est parti. Dernier saut de la semaine. Je pense que ça va être stylé. pendant que les gars font le tas, avant que je saute à mon tour, j'en profite pour vous parler de nos pulls des horizons. C'est la collection qu'on a sortie euh, avec euh, une de nos dernières vidéos euh, où on monte sur le des horizons. Vous pouvez le commander sur notre site. Allez Louis, tu le grailles ah, Oh, il est trop bien Yes